अलिकति सर्न खोजेको यता हजुर लेफ्टको राइट अलिकति ल काम नै बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो गाह्रै एक घन्टा अन्त डेढ दुई घन्टै खिच्नुभयो त अनि सही छ त्यसबाट अब फेरि कटिङ गरेर फिल्टर गरेर मिलाउने बिस बिस पर्सेन्ट बिस गुणा बढी चाहिन्छ क्या है दस तपाईँको दस मिनटको छ भने हामी कुराकानी र भिजुअल गरेर दुई सय मिनट भएन भने हुँदैन दस मिनटको अनि बोलीबाट मात्रै हुँदैन हजुरको त्यो जस्तो शब्द छ नि कुखुरा भनेपछि कुरो चाहिँ मुभमेन्ट हाँ। त्यसको सबै चाहिन्छ क्या नत्र भरे त खाली आउँथ्यो दुई आज हिजो कुरा कहाँ खिच्यो त्यो तर्कियो अहिले चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भने नि खास गरी अब हजुरले सुरुमा चाहिँ आफ्नो सानो परिचय भनिदिनु यो ठाउँको ठेगाना भनिदिनु फार्मको नाम भनिदिनु त्यस पछाडि चाहिँ यो खास कुखुरामा कसरी आइयो त्यहाँदेखि जस्तो कोही सुनेर आइयो कि अथवा कसैले यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर आइयो कि आउँदाखेरि पनि सुरुमा के के गर्नु पऱ्यो यसको लागि होइन कति खर्च लाग्यो कति कमाइ भयो खर्च पनि कसरी एरेन्ज गरियो कुनै ब्याङ्क लोन लियो कि आफैले कमाएको जग्गा जमिन बेचेर हालियो कि कुनै स्रोत हुन्छ नि त्यो स्रोत अनि यस यसका चाहिँ के के च्यालेन्ज के के हुने रहेछन् कुखुरा पालनमा कमाइ कस्तो हुँदो रहेछ यसमा के के अवसर छन् अनि एउटा सामान्य परिवार पाल्नको लागि यसैमा मात्रै आधारित भएर गऱ्यो भने कति पाल्नुपर्ने रहेछ यस्तै यस्तै कुराहरू भाइले रेडी भन्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अहिले अंडा लाना रहे हो ए आफ्नो नाम भन्नु स्टार्ट नमस्कार म नेत्र छेत्री रत्ननगर नगरपालिका वार्ड नम्बर दस भएको मेरो घर ठाउँ पनि यहीँ रङ्गनगर दस पैह्रामै छ मेरो फार्म चाहिँ मामा भान्जा एकीकृत कृषि फार्म भनेर दर्ता गरेको छु जुन चाहिँ रत्नगर दसमै अवस्थित छ अरू यो अरू केही प्रोफेसन पनि छ कि म अहिले विगत नौ वर्षदेखि टिचिङ फिल्डमा छु शैक्षिक क्षेत्रमा छु म अहिले रत्ननगर दसमै रहेको पोस्ट मोडल कलेज अर्थात् प्यारागन माविमा अध्यापनरत छु सँगसँगै मैले पोस्ट मोडल कलेजको अहिले प्रशासनिक पाटो पनि हेर्ने गरेको छु बिहानमा म कलेजमा हुन्छु म बा एघार बाह्र बजीसम्म त्यसपछिको टाइम चाहिँ म यहाँ फार्ममा टाइम दिने गरेको छु बिहानमा चाहिँ हामी दुईजना छौँ मामा भान्जा नै छौँ भान्जाले टाइम म्यानेज गर्नुभएको छ दिउँसोमा हामी मामा भान्जा दुवैजना भएर म्यानेज गर्ने कुखुरा अब पाल्न सुरु चाहिँ कसरी गरियो त्यसको केही छ यो कुखुरा पालन चाहिँ अब म अलिकति कृषिमा पनि रुचि अलिक पहिल्यैदेखि राख्ने यो चितवन क्षेत्र विशेष गरेर कुखुराहरूको कृषिको चाहिँ अब बन्दै गएको बेलामा धेरै हेरियो कुखुराहरू जस्तै ब्रोइलर लेयर्सको कुखुराहरू हेर्दै गयो अब तर यहाँ चाहिँ यो पेरिफेरीमा लोकल कुखुराहरूको त्यति नभएको कारणले गर्दा केही नयाँ गरौँ न त हुन्छ कि भनेर खासमा लोकल कुखुरा चाहिँ सुरु गरेको हो चल्ला कहाँबाट ल्याइयो चल्ला सुरुमा हामीले यो दाङबाट लिएर आइयो दाङमा चाहिँ नोबेल लाइफ स्टक भनेर छ उहाँबाट चाहिँ हामीले चल्ला सुरुमा लिएर आइयो सुरुमा पाँच सय चल्ला लिएर आइयो त्यो चल्लालाई बोर्डिङ गरेर अर्थात् एक महिनापछि फेरि अर्को दुई सय दुई सय गरेर लगभग मैले तिन पटक चाहिँ नोबेल लाइफ स्टकबाट चल्लाहरू लिएर आएँ पछि त्यो मात्र नभएर यो गाउँमाबाट पनि आफैले चल्लाहरू कलेक्ट गरेर माउहरूबाट चल्ला निकालेर अहिले कलेक्ट गरिरहेको छौँ गाउँकै लोकल पनि हजुर गाउँकै लोकल पनि छ अहिले हामीसँग हामीसँग अहिले ठ्याक्कै हामीसँग भएको प्रजातिहरूमा चाहिँ साखिनी केही छ घाँटी खुइले पाँखुल्टे अनि केही मात्रामा यो कालो मासु हुने ब्ल्याक चिकन अथवा कडकनाथ भनेर नि भन्ने गर्छौँ हामी त्यो पनि भर्खर सुरुवात गरेका छौँ हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यति नै अहिले हामीसँग भएको छ हामीले यहीँबाट चल्ला पनि उत्पादन गऱ्यौँ हजुर पछिल्लो समय हामीले अहिले चल्ला आफैले उत्पादन गरेर हामीले आफैले बोर्डिङ गरिरहेका छौँ अहिले चल्ला चाहिँ लगभग कति चौध पन्ध्र दिन भयो हाम्रो पहिलो लटको चल्ला हो यो ठिकै छ चल्ला राम्रै निस्क्यो लगभग सेभेन्टी पर्सेन्ट जति चल्ला निस्क्यो अहिले हाम्रो सुरुको लटको अब हामी बिस्तारै हामी आफैले चल्ला निकालेर त्यसैलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गर्ने सोचमा छ चल्लाको कतिको बजार छ चल्लाको अहिलेको डिमान्ड चाहिँ चल्लाको धेरै राम्रो छ चल्लाहरू चाहिँ अब म आफू मात्र नभएर धेरैले अहिले चल्लाको लागि पनि यहाँ गर्दै गर्नुभएको छ चल्लाको डिमान्ड चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अलिक धेरै नै बढे बढेको छ ठिकै छ राम्रै छ चल्लाको अनि मासुको कस्तो हजुर मासु चाहिँ अब हामीले यहाँ फार्मबाट आउने कोही लोकल स्थानीय आउनुभयो भने हामी यहाँ फार्मबाट सिङ्गल गोटाहरू पनि दिने गरेका छौँ नभए मासुको लागि चाहिँ हामी टाँडीमा अनि नानगढ र पर्सा तिन ठाउँमा बिक्री गरेका छौँ अहिलेसम्म हामीले ठिकै छ राम्रै छ बजार सोचे जस्तो एकदमै जुन हामी लेयर्सको अन्डाहरू भए ब्रोइलर चाहिँ पैँतालिस दिन कटेपछि चाहिँ अनि बिक्री गर्ने गाडी आउने उठाउने त्यस्तो चाहिँ छैन जस दिनमा चाहिँ पच्चिस तिसवटा बिस पच्चिसवटा चाहिँ बिक्री हुन्छ दैनिक जिउँदो कुखुरा चाहिँ कसरी बेचिन्छ जिउँदो हामी यहाँ लोकल स्थानीयमा चाहिँ साढे छ सयदेखि सात सय रुपियाँसम्म बिक्री गर्छौँ जो चाहिँ कसैले नियमित लाने गर्नुहुन्छ कटान कटन गर्नेले उहाँलाई चाहिँ अलिक अलि अझै त्योभन्दा कममा लाग्ने गर्नुहुन्छ साढे पाँच सयको एभरेजमा गर्नुपर्छ यस एभरेजमा साढे पाँच सय साढे पाँच सय प्लसमा बेच्छौँ हामी कुखुरा आज चाहिँ अब अहिले वयस्क कुखुरा चाहिँ कति छन् हजुर वयस्क कुखुरा हामीसँग लगभग आठ सय जति छन् अहिले बेच्न रेडी भएको कुखुराहरू आठ सयको राउन्डमा छ लट लट मिक्स छ हामीसँग यसमा अहिले आठ सयमा चाहिँ लगभग तिनवटा लटको कुखुराहरू छ पहिलो लटको चाहिँ बिक्री हुँदै गयो बाँकी रहेको लट त्यसमा पनि केही बाँकी रहन्छ फेरि अर्को लटको केही बाँकी रहन्छ र अहिले पछिल्लो समयको चाहिँ साढे दुई सय तिन सय जति फ्रेस छ र आठ जति बेच्नु रेडी चाहिँ आठ सय अनि अरू सानाहरू कति साना चाहिँ अहिले तिन महिना भएको चाहिँ हामीसँग साढे दुई सय छ यतापट्टि हुर्किराखेको छ अनि अहिले बोर्डिङमा छ हामीसँग लगभग तिन साढे तिन सय जति हाम्रो आफ्नै चल्ला अहिले बोर्डिङमै छ भनेपछि सानो मजौला खालको बच्चो र गरी पाँच सय जति सय तेह्र चौध सय कुखुरा तेह्र चौध सय कुखुरा अहिले हामीसँग टोटलमा छ अनि यिनीहरूको चाहिँ वेट चाहिँ हजुर एभरेज वेट चाहिँ एउटा चाहिँ भालेको भाले कुखुराको वेट चाहिँ लगभग सत्र अठार सय ग्रामको एभरेजमा हुन्छ पोथी चाहिँ बाह्र चौध सय ग्रामकोमा हुन्छ तर भाले र पोथीको रेट पनि अलिकति फरक हुन्छ भालेलाई चाहिँ हामी छ सयको एभरेजमा लगभग मार्केटमै बिक्री गर्छौँ भने पोथी भाले मिक्स गरेर दिँदाखेरि साढे पाँच सय अथवा पोथी मात्र लाने हो भने पाँच सय साढे पाँच सयमा बिक्री गरेका छौँ पोथी मात्रै जाने हो भने चाहिँ पाँच सय चल्लाबाट नि यो निस्किँदाको रेसियो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ चल्ला चाहिँ अहिले हाम्रो पहिलो ह्याचो हाम्रो यहाँबाट हाम्रो हामीसँगै भएको प्यारेन्टको चाहिँ हामीसँग भएको प्यारेन्टबाट चाहिँ लगभग सेभेन्टी पर्सेन्ट जति चाहिँ हाम्रो मेसिनबाट निस्केको छ अहिले ठिकै छ सेभेन्टी पर्सेन्ट भयो भने लगभग राम्रै हो त्यो तिनीहरूको भालेपोती चाहिँ कस्तो छुट्टिया छैन भालेपोती अहिले छुट्टिने बेला भएको छैन सानै हजुर मैले लिएर आएको अहिलेसम्मकोमा लगभग एट्टी सेभेन्टी थर्टीको एभरेजमा चाहिँ भालेपोती चाहिँ भन्ने गरेको छ सेभेन्टी भाले थर्टी चाहिँ पोती भाले चाहिँ बढी ल्याइन्छ भाले बढी हुन्छ हजुर मासुमा जान्छ भनेर कि होइन मासुमा जान्छ भन्दा त्यो आउटपुटे प्रोडक्सनै त्यस्तै हुने रहेछ मैले लिएर आएको अहिले जुन पाँच लट चाहिँ मैले बाहिरैबाट लिएर आएँ तिन लट चाहिँ मैले नोबेल लाइफ स्टकबाट लिएर आएँ त्यो बाँकी चाहिँ अरू दुई लटहरू चाहिँ थोरै थोरै मात्रामा गाउँबाट खोजेर लिएर त अब आफूले जे चाहियो त्यो ल्याउने भयौँ अनि ह्याचबाटै लिएर आएको दुईवटामा पनि लगभग सेभेन्टी थर्टीको रेसियोमा चाहिँ भाले र पोथी आउने रहेछ त्यति बेला त्यो भाले पोथी नछुटिएको कारणले हजुर हजुर अनि यहाँ चाहिँ अब भाले पोथीको रेसियो चाहिँ कसरी राखिन्छ हामीले अहिले उसको प्यारेन्टहरूलाई राख्ने बेलामा चाहिँ आठ पोथी बराबर एक भाले राखिन्छ गरेर यहाँ अहिले हजुरको यो फार्ममा चाहिँ अन्डाको के अरे बच्चा जन्माउनको लागि अन्डा पार्ने र अनि मासुको लागि फरक फरक राखिएको फरक फरक छ कसरी म्यानेज गरिएको छ प्यारेन्टहरूलाई छुट्टै हामी कम्पाउन्ड गरेर छुट्टै राखेका छौँ है उनीहरूको चाहिँ बस्ने घरदेखि लिएर गो गोठदेखि लिएर कम्पाउन्ड पनि छुट्टै छ उनीहरूलाई अनि यो मासुको लागि तयार गरेको र अन्डा बिक्रीको लागि चाहिँ तयार गर्नेको चाहिँ छुट्टै राख्ने गरेको छ खुल्ला राखिन्छ खुल्ला राखिन्छ तिनीहरूलाई यो खुल्ला राख्दाखेरि चाहिँ के फाइदा रहेछ यसमा खुल्ला राख्दाखेरि अलिकति अब यो लोकल भनेर हामीले भन्ने बित्तिकै यहाँ कति आउने पनि हुन्छ यसरी कम्पाउन्ड गरेर राखेपछि यो कसरी लोकल भएर भन्ने पनि आउनुहुन्छ यहाँ कोही कोही होइन यो कुखुरालाई बढी अब भित्र त हामी खुनाएर राख्न पनि सक्दैनौँ लड्ने बढी जुझ्ने होइन प्वाखहरू खाने गर्ने कारणले गर्दा यसलाई बाहिर छोड्नै पर्ने रहेछ चरण क्षेत्र चाहिने अब चरण क्षेत्र त कस्तो भने सीमित एरिया हामी कम्पाउन्ड गर्न सक्ने भयो भने अलिकति गाह्रो पनि हुने रहेछ त्यो चाहिँ मात्र हिडुल गर्न दौड्न उसको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड छ अनि यिनीहरूलाई आहाराको लागि घाँसको लागि चरणको लागि हामी बाहिरैबाट ल्याएर चाहिँ राख्ने गर्दैछौँ घाँस काटेर हजुर घाँस काटेर लिएर आइन्छ घाँस चाहिँ हामीले यो जय घाँस भयो अनि बर्सिम भन्ने अनि यो मकै चरी भन्ने पनि सानो सानोमा चाहिँ हुने रहेछ ठुलो भएपछि चाहिँ नमिल्ने रहेछ यिनीहरू भए यो खुवाउने गरेका छौँ अब खासमा कुखुराको लागि खुवाउनु पर्ने घाँस भनेर त अध्ययन गरे गरेअनुसार बुझेअनुसार कम्फ्रे अनि बदामे यिनीहरू चाहिँ खुवाउने भन्ने कुरा थियो तर यो हाम्रो यो पेरिफेरीमा कम्फ्रे बदामे चाहिँ त्यति राम्रो हुन नहुने रहेछ त्यो कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ खुवाउने भनेको चाहिँ जय घाँस र बर्सिम नै हो बढी चाहिँ हजुर अनि त्यसमा चाहिँ यो बेथेको सागहरू सागहरू छ अनि तोरी एकदमै छरिन्छ हजुर छरिन्छ छरेको ठाउँमा पनि लगेर चराउने कि अहिले अहिले चाहिँ हाम्रो यो पछाडिको एरियामा चाहिँ थोरै उसबाट लगेर चराउने गर्छौँ तर चराउँदै गर्दाखेरि एउटा समस्या के हुँदो भने जुन यो कम्पाउन्ड छ कम्पाउन्ड चाहिँ बाहिर लगिराखेपछि फेरि बन्द गरेर भित्र ल्याएर बन्द गरेपछि उडेर जाने समस्या हुने रहेछ त्यो यसलाई रोक्यौँ अहिले हामीले अनि भित्रको चरण क्षेत्रलाई चाहिँ ल्याउने घाँस ल्याउने यहाँ चरण क्षेत्रमा चाहिँ हालिदिने गरेको छौँ अनि घाँस खुवाउँदाखेरि दाना रेडी हुन्छ कि हजुर हजुर एकदमै धेरै रेड्युस हुन्छ लगभग थर्टी पर्सेन्टभन्दा त बढी नै अझ रेड्युस गराउँछ घाँसले घाँसको हजुर हजुर त्यो अब कति ल्यान्ड छ त्यो के होला नि ए होइन यो कुखुराको लोकलको लागि चाहिँ सामान्य क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामी सय कुखुरा बराबर एक कट्ठा भन्ने तरिकाले हिसाबमा राख्ने गर्छौँ अहिले मसँग त्योभन्दा अलि सानो एरियामै छ कम्पाउन्ड चाहिँ मैले अहिले छ कट्ठा जति चाहिँ कम्पाउन्ड गरेको छु यसमा चाहिँ मेरो अहिले टोटल छोड्ने कुखुरा चाहिँ छ सात सय आठ सय जति भएको छ तर त्यतिले चाहिँ चरण क्षेत्र सबै चाहिँ सधैँलाई नपुग्ने रहेछ अनि घाँस चाहिँ कतिमा लगाइएको छ घाँस अहिले हामीले लगभग चौध पन्ध्र कट्ठामा लगाइएको छ त्यसले पुगिरहेछ त्यसले पुगिरहेछ त्यसको के कुनै रेसियो छ त्यसको केही तपाईँलाई याद छ कति कुखुरालाई कति घाँस चाहिन्छ होइन त्यस्तो छैन हामीले एकमुष्ट घाँसहरू ल्याएर चाहिँ काटेर टुक्रा गरेर चाहिँ छरिदिने गर्छौँ त्यो अनुसारले गर्छौँ दिनमा चाहिँ अब यसरी जोखेर कति भन्ने चाहिँ हामीले हुँदैन सामान्य हिसाबमा घाँस चाहिँ ल्याउनु गर्छौँ त्यस्तो जोखेर यति कुखुरालाई यति केजी घाँस भन्ने त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैनौँ एभरेजमा त्यो दाना चाहिँ दाना दिने टाइमलाई चाहिँ लगभग दुई टाइम हामी दाना मात्र दिने गर्छौँ बिहान थोरै बेलुका थोरै दिउँसोमा चाहिँ घाँसै दिने गर्छौँ दिउँसोको लागि अब यो पछि अब यो लगभग अब हजुर कति एक वर्ष जस्तो भयो हजुर एक वर्ष जस्तो एक वर्षको अनुभवमा घाँस खाएकोले राम्रो अन्डा दिन्छ कि दाना अनि यो अनुभव चाहिँ मेरो के रह्यो भने यो घाँस खाएको कुखुरा चाहिँ धेरै राम्रो है कुखुरा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि कुखुराको यो ग्रोथको हिसाबले भयो कुखुरामा आउने जुन साइनिङहरूदेखि लिएर सबै कुराले घाँस खाएको चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ इभन अन्डाहरूमा पनि अलिकति प्रोडक्सन राम्रो हुने त्यस्तो रहेछ तर दाना जुन हामीले पहिला ट्रेडिसनल हिसाबले जुन जुन मकै धान खुवाउने गर्थ्यौँ त्यसले मात्र नहुने यिनीहरूलाई भिटामिनहरू धेरै भएपछि भिटामिनकोहरू पनि चाहिने त्यो दाना पनि मिक्स गर्नु पर्ने दानाभन्दा घाँस चाहिँ अलिक बेटर चाहिँ घाँस खुवाएको चाहिँ बेटर हो कि भन्ने फिल चाहिँ गरेँ मैले पछिल्लो समय घाँसको हजुर खर्च पनि कम आउने भयो खर्च पनि कम आउने भयो र त्यो मात्र नभएर कुखुराको हेल्थको हिसाबले पनि जस्तै त्यो कुखुराको समस्या देखिने के रहेछ भने भालेमा मेन देखिने भने यो स्योर हुन्छ जुन भालेको त्यो भालेको सिउर चाहिँ दाना मात्र खुवाइराख्दाखेरि नआउने रहेछ है त्यसलाई चाहिँ अलिकति घाँसहरू खुवाउने अनि त्यसपछि यो हाम्रो पहिलाको जुन रैथाने चाराहरू हुन्छ त्यो कुखुरालाई दिने झन् मकै धान योहरू त्यसलाई गऱ्यो भने अलिकति कुखुरामा चाहिँ ग्रोथ आउने त्यो ग्रोथ हुने रहेछ दाना मात्र खुवाइराख्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय मेरो एक लटको चाहिँ कुखुरा त्यस्तै पनि बिग्रियो दाना मात्र भयो यो घाँसहरूको चाहिँ त्यति सकेको अनि अहिले मकै पनि बेसरी महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दाना मात्रको प्रयोग गऱ्यौँ तर समस्या भइदियो के त भन्दा ग्रोथ चाहिँ राम्रो भइदिएन पछि अनि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ दानामा प्रब्लम भयो तपाईँको भन्ने कुराहरू रिजल्ट देखाउनुभयो त्यसले गर्दा दानाभन्दा घाँस खुवाएको कुखुरा धेरै राम्रो अनि प्राविधिक सेवा टेवा चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ प्राविधिक सेवा चाहिँ मैले हाम्रो डक्टर निमेश खनालजी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँसँग कन्सल्ट गर्ने गरेको छु उहाँ चाहिँ प्राइभेट नै गर्ने गरेको छु त्यस्तो सरकारी गभर्मेन्ट सेक्टरमा गएर गर्ने चाहिँ अहिलेसम्म म पशु कार्यालयमा चाहिँ गएको छैन कुखुरा लिएर त्यति धेरै समस्या नदेखेको कारणले गर्दा प्राविधिकको लागि त्यति धेरै ठुलो समस्या छैन अब अलि सामान्य ट्रेनिङहरू लिने प्रोग्रामहरू एटेन्ड गर्ने किसिमको प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिरहेको छु मैले नभए त्यति धेरै प्राविधिकको ठुलो सहयोग पनि नचाहिने रहेछ यसको लागि रोग रोगको जति सम्भावना छैन होइन रोग चाहिँ अब हामीले भ्याक्सिनेसनहरू जुन हुन्छ सुरुको सेड्युलको भ्याक्सिनेसन त्यो चाहिँ सबै कम्प्लिट गर्छौँ है जुन छ दिनमा लगाउने त्यसपछि अनि बाह्र दिनमा लगाउने अठार दिनमा लगाउने अनि एउटा पैँतालिसौँ दिनमा लगाउनु लगाउनुहुन्छ फलपक्स भन्ने त्योहरू चाहिँ हामी सेड्युल पुरा गर्छौँ अरू त्यति साह्रो अहिलेसम्म जुन यो एक वर्षको अनुभवमा रोगले यति सतायो एकदम अप्ठ्यारो बनायो भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन अहिले त्यसरी धेरै कुखुरा मरे पनि छैन छैन छैन छैन त्यो चल्ला हुर्काउने बेलामा चाहिँ ब्रुडिङ सिस्टम अलिकति म्यानेज गर्न सकिएन भने त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ जब चल्लालाई चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिन पुरा गरिन्छ अर्थात् दुई हप्ता कम्प्लिट हुन्छ दुई हप्ता कम्प्लिट भइसकेपछि त्यति त्यतिखेर ठुलो समस्या पुग्नु परेको छैन अहिलेसम्म यो वयस्क भएपछि चाहिँ मर्दैन वयस्क भएपछि चाहिँ मर्दैन त्यो त खासै जस्तो अरू अरू कुखुरामा कताले रोग आउँछ भन्छ के आउँछ भन्छ त्यस्तो अहिलेसम्म छैन अब त्यो एकदमै प्रकोपको जुन त्यो बर्ड फ्लूहरू भयो यिनीहरू यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ प्रकोप हुने महामारी हुने चाहिँ समस्या भएको बेलामा चाहिँ हुन्छ होला सामान्य हिसाबमा अरू जुन लेयर्सलाई गर्ने अनि ब्रोइलर कुखुराहरूलाई गर्ने त्यस्तो रोगहरू चाहिँ त्यस्तो छैन अनि यो मलहरू पनि छरिदिनु भएको छ नि खास यो मल चाहिँ यिनीहरूलाई यो खेल्नको लागि र त्यहाँ चाहिँ किरा उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई केही समय चाहिँ प्लास्टिकले ढाकिदिन्छौँ प्लास्टिकले ढाकिदिएपछि त्यसमा किराहरू निस्किन्छ अनि त्यो प्लास्टिक उठाइदिएपछि चार पाँच दिनसम्म यिनीहरूलाई त्यो किराहरू खानलाई गोबरहरू चाहिँ खेल्नलाई हुने भएर त्यो मलहरू राखेको ठाउँमा त्यो बाहेक अरू पनि अब अहिले किरा उत्पादन गर्ने टेक्नोलोजी पनि आएको छ अरे भन्छ त्यसमा कतिको त्यसको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन सर है यो किरा उत्पादनको लागि चाहिँ मान्छे चाहिँ यो गोबरहरू अथवा यो खान खानेकुराहरूलाई केही कुहाएर यो जुन दाना हुन्छ यो कुखुरालाई नै खुवाउने त्यो दानालाई कुहायो भने पनि राम्रो किराहरू निस्किन्छ कि त्यसबाट त्यसबाट चाहिँ किराहरू बनाएर चाहिँ खुवाउने गरेको छ नभए सामान्य त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ किराहरू चाहिँ गरेको छैन अनि दाना अब यसमा कुखुराको एउटा समस्या के छ भन्छ भने सुन्न आयो चाहिँ अथवा प्राविधिकहरूले पनि कुखुरा चाहिँ धेरै एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्छ कुखुरामा भन्छ यो लोकलमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन मैले हिजो अस्ति मात्रै एउटा नागरिक न्युजले उ गरेको थियो अनलाइन पोस्ट गरेको थिएँ मैले त्यो पढेको थिएँ जुन औषधिहरू कुन सेड्युलमा प्रयोग गरिन्छ के के एन्टिबायोटिकहरू प्रयोग गरिन्छ र यसले चाहिँ ह्युमन बडीमा पार्ने इफेक्टहरू के के हो भन्ने कुरा त्यस्तो चाहिँ हाम्रो यो लोकल कुखुरामा चाहिँ हामी एन्टिबायोटिकहरू अहिलेसम्म केही खुवाउनु परेको छैन जस्तो मैले अघि पनि भनिहालेँ रोगहरू कम लाग्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी हुने होइन सामान्य रोगहरूले चाहिँ त्यति अप्ठ्यारो नपार्ने हुँदाखेरि अहिलेसम्म त्यो एन्टिबायोटिकहरू त्यति धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन हामी सामान्य औषधिहरू खुवाउँछौँ जस्तै औषधिहरू खुवाउनु पऱ्यो भने यो पानी सफा गर्ने एउटा औषधि हुन्छ त्यो खुवाउँछौँ त्यसपछि त्यो पानीको सफा गर्ने औषधी नभएको बेलामा अथवा त्यसको अल्टरनेटमा हामी एउटा भिनेगर हुन्छ भिनेगर खुवाउँछौँ नभए हामी सामान औषधिहरू त्यति धेरै प्रयोग गर्दैनौँ पानी चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छ पानी चाहिँ हाम्रो अटोमेटेड छैन सबै हाम्रो ग्राउन्डमा छोडिने छोड्ने पर्ने भएकोले अब सबै चाहिँ बाटाहरू खुवाउने गर्छौँ बाटामा पानीमा केही ट्रिटमेन्ट गरेर पानी त्यही पानीलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामी पानीको पानीमा गर्ने औषधि हुन्छ एउटा औषधि खुवाउँछौँ मिक्स गर्छौँ अरू केही पनि गर्छौँ पानीलाई ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामी पानी जे होस् यिनीहरूले हामीले जस्तै राम्रो खानु पाउँछ एकदमै सफा पानी सफा पानी नि अब यो एक वर्षको अनुभवमा यसको अलिकति व्यावसायिक पक्ष पनि भन्नु त हजुरहरूले कति लगानी गर्दाखेरि कति कमाइ भयो ए यस्तो छ अब हाम्रो सुरुको लगानी चाहिँ हाम्रो सबै स्ट्रक्चर बनाउँदादेखि लिएर सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगानी अलिकति बढी पनि भएको छ र जुन मात्र हामी कुखुराको मात्र लगानी गऱ्यौँ भने जस त्यस्तो सन्तोषजनकै छ त्यो एकदमै धेरै निराशावादी हुने अथवा खत्तमै भयो त्यस्तो हुने खालको चाहिँ छैन त्यस ठिकै छ हामीले लगभग अहिलेसम्म आठ नौ सय कुखुरा चाहिँ टोटलमा बेच्यौँ त्यो बेच्दा उनीहरूको जुन कस्ट हुन्छ कस्ट र हामीले बेचेको इन्कमको क्यालकुलेसन गर्दा जस राम्रै छ ठिकै छ राम्रो छ हजुर अब यही कुखुरै मात्रै पालेर हजुर भनौँ लोकल कुखुरा पालेर अहिलेको चलन चल्तीको चारजना पाँचजना छजना हो म्याक्सिमम् भन्नुहोस् त्यस्तो परिवारलाई खर्च बर्च बच्चाहरूको पढाइ मेरो अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ अब कुखुरै मात्र पालेर अथवा कुखुरा नि कति क्वान्टिटीमा पाल्ने र कति गर्ने भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्ला र सामान्य हिसाबमा जुन मैले अहिले पन्ध्र सय दुई हजारको एभरेजमा कुखुरा पालिराखेको छु उसले व्यवसाय गरिरहेको छु यसले ठिकै सामान्य हिसाबमा चाहिँ धेरै आम्दानी जेनेरेट गरेर यसबाट सेभिङ गरेर ठुलो प्लानिङ गर्न नसके पनि सामान्य हिसाबमा घर चलाउनलाई चाहिँ लगभग सस्टेन गर्न सकिन्छ सकिन्छ हजार पन्ध्र सय कुखुरा भयो भने जिबीकै चल्छ त्यसको एउटा बल्क हिसाब गरौँ न हजुर हजुर हजुरकोमा पन्ध्र सय बाइसको कुखुरा एक वर्षमा बेच्न पाउनुभयो भने हजुर हजुर कति जति चाहिँ त्यसको इन्कम होला त इन्कमको हिसाबले लगभग पन्ध्र सय कुखुरा चाहिँ बल्क सिस्टममा हामी टोटलमा क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने एउटा कुखुरा रेडी गर्न हामीलाई लगभग चल्लादेखि लिएर वयस्क बनाउने बेलासम्ममा एउटा कुखुरामा हाम्रो लगानी चाहिँ सामान्य हिसाबमा एक्चुअल नभए पनि छ सात सय रुपियाँ चाहिँ लगभग पाँचदेखि सात सय रुपियाँ चाहिँ एउटा लाग्छ एउटा हामी केजीमा छ सयको दरले बेच्यौँ भने एउटा कुखुरा चाहिँ सत्र अठार सय गर्दा एउटा कुखुराबाट प्रति कुखुरा लगभग तिन चार सय रुपियाँ चाहिँ हामी बचाउँछौँ गर्दा ठिकै हुन्छ त्यो चार पाँच लाख रुपियाँ वार्षिक चाहिँ बचत हुन्छ खर्च कटाएर हजुर खर्च अनि कामदारको म्यानेजमेन्ट के गर्नु त्यस्तो छ अहिले कामदार चाहिँ हामी राखेका छैनौँ हामी मामाभन्दा दुईजना छौँ दुईजना हामी मिलेर गरेका छौँ र हामी आफैले टाइम म्यानेज गरिराखेका छौँ यहाँ म बिहानमा चाहिँ अर्कै टिचिङ फिल्डमा हुन्छु बिहानमा चाहिँ म कलेज जान्छु बिहानको टाइममा चाहिँ हाम्रो मेरो भान्जाले यहाँ म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँले हेर्नुहुन्छ र दिउँसोमा हामी दुवैजना मामा भान्जा भएर हामी हेर्ने गरेका छौँ र बेलुका कुर्ने बेलामादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ कामहरू गर्ने भ्याक्सिनेसनहरू गर्ने सबै काम चाहिँ हामी आफै गर्छौँ तपाईँहरूलाई पुगेको छ त्यतिले पुगेको छ काम पनि पुगेको छ ठिकै छ दुईजनाले यो पन्ध्र सय दुई हजार कुखुरा गर्न सकिने रहेछ सकिन्छ सकिन्छ अनि हाम्रो यसमा सँगसँगै बाख्रा पनि छ त्यो भएर दुईजनालाई काम पुगेको छ पुगेको छ अनि यो खोरहरू बनाउँदा नि सामान्य रूपमा हजुर हजुर एउटा जस्तो एक हजारको एउटा हिसाब राखौँ हजार कुखुरा अट्ने खोर बनाउनलाई चाहिँ सस्तो अब महँगो त्यो त मटेरियलमा सामान्य खालको सामान्य खालको खोर बनाउनलाई चाहिँ कति पैसा जस्तो लाग्ने छ लगभग अब हजार कुखुराको लागि कम्तीमा पनि पन्ध्र सत्र सय स्क्वायर फिटको खोर बनाउनु पर्ने हुन्छ पन्ध्र सत्र सय स्क्वायर फिटको अब जस्ता राखेर हामी राम्रै गऱ्यौँ भने लगभग पाँच छ लाख रुपियाँ चाहिँ लगानी लाग्छ खोरलाई पाँच छ लाख कति वर्ष टिक्छ त्यो त्यो जान्छ आठ दस वर्ष राम्रैसँग चल्छ आठ दस वर्ष एकपल्ट चाहिँ आठ दस वर्ष चाहिँ चल्ने भयो त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउने हुर्काउने बाहेक अरू खर्च चाहिँ कमाइ हुन्छ सुरुमा चाहिँ अलिकति सुरु गर्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै लगानी भनेको चाहिँ एउटा खोरमा हो त्यसपछि यिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नलाई एउटा कम्पाउन्ड गर्नु पऱ्यो त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ धेरै लगानी लाग्ने एउटा समस्या चाहिँ त्यही हो लगानी ठुलो लाग्ने हो सुरुमा चाहिँ तार सार चाहिँ तार महँगो हुन्छ कि घर बनाउनु तार तार महँगो घर बनाउनु हुँदैन घर बनाउनु हुँदैन नि कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड चाहिँ अब सानो एरिया गरेर भएन ठुलो एरिया गर्नु पऱ्यो जसबाट चाहिँ अब न्याउरी मुसाहरू स्यालहरू बिरालाहरू कुकुरहरू बाहिरको नछिर्ने हुनु पऱ्यो कम्तीमा सात फिटको चाहिँ उचाइको जाली हुनु पऱ्यो यो जाली चाहिँ बेसरी महँगो हो लगभग घर बनाउने बराबरकै कस्ट नै जालीले लिन्छ क्या भने दस लाख जति त खर्च हुने सामान्य सामान्य खर्च आयो हो त्यो खर्च चाहिँ कति वर्ष लाग्छ उठ्न अब मेरो त सुरुको छ सर बल्ल एक वर्ष मैले अनुभव लिएँ होइन जुन अहिलेको मेरो रेसियो छ त्यो रेसियोबाट हेर्ने हो भने लगानी उठ्नलाई चाहिँ लगभग दुई तिन वर्ष जस्तो टोटल लगानी उठ्न लाग्छ लाग्छ किनभने खर्च पनि आफ्नो खर्च पनि आफ्नो मेन्टेन गर्नै पऱ्यो दुई तिन वर्षमा लाग्ने अनि यो यो चाहिँ अब लट लट गरेर पालिन्छ कि लट लट गरेर पालिन्छ जस्तो यसमा के हुन्छ भने एकपटकमा दुई सय तिन सय कुखुरा चल्लाहरूलाई बोर्डिङ गरिन्छ त्यसको एक महिना डेढ महिना दुई महिनापछि फेरि अर्को दुई तिन सय चल्लाहरू बोर्डिङ गरिन्छ यसरी सबै चल्लाहरू चाहिँ पार्टिसन गर्दै तिनीहरूलाई चाहिँ हुर्काउँदै अनि फेरि मिक्स गर्दै ट्रान्सफर गर्दै प्लेस ट्रान्सफर गर्दै खोरहरू ट्रान्सफर गर्दै लग्ने गरिन्छ खोर खाली चाहिँ कहिले हुन्न खोर खाली कहिले पनि हुँदैन यसको खोर खाली गर्नु पनि पर्दैन परेन लगभग चाहिँ तपाईँलाई यो चार पाँचवटा खोर चाहिँ हुनु पऱ्यो कम्तीमा चारवटा चाहिँ हुनु पऱ्यो चारवटा खोर भए अनुसारले त्यो अनुसारले चाहिँ ट्रान्सफर गर्दै लान सकिन्छ उनीहरूको उमेर अनुसार खोरमा राख्ने कि कस्तो अनुसार जस्तै पहिला बोर्डिङ गर्नको लागि चाहिँ अब धेरै हावाहरू नखेल्ने घाम घामहरू पर्ने पानी नपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ बोर्डिङ गरिन्छ एक महिनासम्म अनि एक महिनापछि चाहिँ ठ्याक्क तिस दिन बत्तिस दिनपछि उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न सुरु गर्छौँ हामी बाहिर निकाल्न सुरु गरेपछि अर्को जुन पहिला बाहिर चरिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ दुई तिन महिनाको हुन्छ त्यसलाई फेरि अर्को ठाउँमा प्लेस गर्छौँ अर्कोलाई चाहिँ फेरि त्यो जुन तिन चार महिना हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को बिक्री गर्नको लागि तयारी गरेको ठाउँमा प्लेस गर्छौँ त्यसरी चाहिँ चारवटा कम्पाउन्ड गरेर चारवटा चाहिँ बनाएर सेक्टर बनाएर अनि ट्रान्सफर गर्छौँ पार्ट पार्ट गरेर पार्ट पार्ट गरेर सानो चल्लाले चाहिँ कति उमेरको भएपछि घाँस सास खान्छ सानो चल्ला त अब बाहिर छोड्ने हो भने त अब लगभग पन्ध्र बिस दिनबाट नै एक्टिभ हुन्छ यो होइन पन्ध्र बिस दिनबाट चाहिँ बाहिर चर्न सुरु गर्छ तर कस्तो भने पन्ध्र बिस दिनमा चाहिँ अलिक धेरै सानो हुने यो काग अनि चिलहरूको चाहिँ धेरै डर हुने कारणले गर्दाखेरि हामी एक महिना भएपछि अलिकति आफू सेफ हुन सक्ने अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ हामी बाहिर निकाल्छौँ तब हामी बाहिर निकाल्दाखेरिबाट नै घाँस सुरु गर्छौँ महिना दिनदेखि सुरु गर्छ हजुर महिना दिनदेखि नै घाँस सुरु गर्छौँ अनि ग्रोथ पनि पहिलाको हामीले भित्र राखेको भन्दा राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ अब पछि जुन मेन ग्रोथ आउने भनेको दोस्रो तेस्रो महिनामा हो हामी लगभग पाँचौँ महिनापछि त हामी बिक्री गर्न नै सुरु गर्छौँ ग्रोथ आउने भनेको बाहिर निकालेर जुन हामी चरण क्षेत्रमा छोड्छौँ बाहिर खेल्नको लागि उनीहरू दौड्न दौडिनको लागि अनि घाँसहरू खुवाउने दानाहरू म्यानेज गर्ने गरेपछि अनि त्यसपछि ग्रोथ आउँछ सुरुमा जस्तो महिना दिनमा त्यसको वेट कस्तो हुन्छ दुई सय ग्राम हुन्छ सुरुमा चाहिँ दुई तिन सय दुई सय ग्रामको एभरेजमा आउँछ एक महिनामा एक हजुर दुई तिन सय अनि दुई महिना हामीले बाहिर छोड्दाखेरि कति हजार बाह्र सय पुग्छ दुई महिनामा अलिक पुग्दैन सर जब पाँच महिना जति हुन्छ पाँच महिनामा चाहिँ लगभग सोह्र सत्र सय ग्रामको एभरेजमा आउँछ बाहिर छोडेको हजुर बाहिर छोडेपछि सोह्र सत्र सय ग्राम आउँछ पाँच महिना पुग्दा अनि मासु लगेको ठाउँमा मान्छे त्यो ग्राहकहरू कतिपय तपाईँहरूकोमा त सिङ्गल कुखुरो लिएर पनि जान्छ होला कतिले होइन घरमा खानको लागि त्यसरी पनि लान्छ होला नि त उनीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ अब आइरहनुहुन्छ राम्रो छ भन्नुहुन्छ ठिकै छ राम्रै छ त्यो जसले काटेर बेच्छ त्यहाँ पनि राम्रो उहाँले पनि रेगुलर लानुहुन्छ दुई दिनमा एकपटक उठाउनुहुन्छ उहाँले एकचोटिमा चाहिँ लगभग पच्चिस तिस चालिसवटाको एभरेजमा लानुहुन्छ उहाँले एभरेजमा चाहिँ लगभग पचास किलोभन्दा माथि लानुहुन्छ एक दिन बिगाएर उहाँले लानुहुन्छ ठिकै छ राम्रै छ यस दुई दिनमा पच्चिस पचास अहिले हामी तिन ठाउँमा बिक्री गर्छौँ एउटा पर्सामा बिक्री गर्छौँ एउटा टाढीमा र एउटा नारायणगढमा बिक्री गर्छौँ लगभग दैनिक रूपमा हाम्रो एभरेजमा हेर्ने हो भने पन्ध्रदेखि बिसवटा चाहिँ दैनिकमा बिक्री हुन्छ बिक्री हुन्छ भनेपछि एक महिनामा तपाईँले दुई तिन सय कुखुरा बेच्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सकिन्छ त्यही अनुसार चल्ला पनि राख्नु हो चल्ला चाहिँ कहिले पनि हाम्रो ब्रुडिङ सिस्टम खाली हुँदैन दुई तिन सय निकाल्ने दुई तिन सय निकाल्ने अनि पठापठाइ गर्ने अनि चल्ला अरूलाई पनि दिइन्छ हजुर चल्ला अरूलाई पनि हामी बिक्री गर्छौँ हामी यहाँबाट जो चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामी हाम्रो प्यारेन्टहरू यस्तो छ भन्ने जानकारी दिएर चल्लाहरू पनि हामी बिक्री गर्ने छौँ अन्डाको चाहिँ कस्तो छ बजार अन्डाको पनि राम्रै छ सर बजार चाहिँ स्थानीय बजारमा बिक्री भइरहेको छ है जो चाहिँ हाम्रो मासुको लागि चाहिँ लानुहुन्छ कुखुराहरू उहाँले पनि आफैले लगेर पनि अन्डाहरू बिक्री गर्ने गर्नुभएको छ र अहिले अन्डा त धेरै डिमान्ड छ हामी यहीँ स्थानीय स्तरमा यहीँ खोरबाटै मात्र बिक्री गरिरहेका छौँ अहिले राम्रो छ अन्डाको डिमान्ड पनि एभरेजमा कसरी जान्छ त्यो एभरेजमा एउटा अन्डा चाहिँ अठारदेखि बिस रुपियाँमा हामी बिक्री गर्छौँ हजुर त्यो चाहिँ हजुरहरूले यहाँ लोकललाई दिँदा पनि एउटै पसारलाई पनि एउटै छ हजुर हजुर हामीले यहाँ फार्ममा आएर लिनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ त्यसरी पाउनुहुन्छ सामान्य हिसाबमा चाहिँ बिस रुपियाँमा पाउनुहुन्छ भने यो जो पसलले लिएर जानुहुन्छ उहाँले चाहिँ अठार रुपियाँमा लिएर जानुहुन्छ हामीसँग र उहाँले चाहिँ बेच्ने बाहिर रेटमा बजारको रेट चाहिँ पच्चिस रुपियाँ गोटामा बिक्री गर्नुहुन्छ पच्चिस हजुर हजुर अनि त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा कस्तो अन्डा चाहिँ बेचिन्छ कस्तो चाहिँ यस्तो छ हामीले यो प्यारेन्टको लागि राखेको जुन कम्पाउन्ड गरेर राखेको छ त्यो अन्डा चाहिँ हामी बिक्री गर्दैनौँ त्यो चाहिँ ह्याचिङमा पठाउँछौँ हामी जुन अर्को यो मासुको लागि बिक्री गर्न राखेको चाहिँ माउहरू छ त्यसबाट निक्रेको अन्डाहरू चाहिँ हामी बिक्री गर्छौँ त्यो अब यही भनौँ न त्यो चल्ला निकाल्ने अन्डा चाहिँ एउटै ग्रेडको राखिन्छ कि सानो ठुलो हुन्छ होइन सानो ठुलो पनि हुन्छ सानो ठुलो पनि हुन्छ तर सामान्य हिसाबमा हामी सकेसम्म चाहिँ दिन हेरेर अब कति भयो त्यो ऊ हेरेर त्यसलाई मिलाएर राख्ने गर्छौँ हामी हप्ताको एकचोटि राख्छौँ हामी हप्ताको एकचोटि हाम्रो मेसिनमा जान्छ हेल्थमा पठाइन्छ सेभेन्टी पर्सेन्ट सक्सेस